О, блин, крутую штуку хочу вам показать. Сейчас. У меня, короче, есть вьетнамский народный инструмент. you Прикольная штука. Максюха ну, на нем, кстати, реально играть умеет. Я себе просто губу разодрал и все. Надеюсь, вьетнамец, который...